Wow. Así nos quedamos cuando vimos al matrimonio Clooney llegar a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle el pasado 19 de mayo, y no solo por el impecable look de ella. El matrimonio formado por la abogada británica y el actor que no necesita presentación ponía la guinda un listado de invitados que era la mezcla perfecta entre Hollywood y la realeza. Sin embargo, su presencia no queda allí ya que ahora ha trascendido que Amal Truley es mucho más que una invitada, es la nueva confidente de Megan. Megan y Amal se conocen desde hace tiempo y comparten muchos intereses, reveló una fuente cercana a las amigas a la revista People. La misma cuenta añade que esa amistad se ha intensificado desde que la duquesa de Sussex se instaló en el Reino Unido. Amara ha estado ayudándola con su nueva vida en Londres, su amistad es muy natural desde el primer día. Lo cierto es que la brillante abogada británica de origen libanés y la princesa británica con pasado de actriz y de origen estadounidense parecen tener muchos puntos en común. Ambas tenían una exitosa carrera profesional antes de enamorarse de hombres mundialmente conocidos con los que han formado un tándem perfecto. Eso sin olvidar el interés de ambas por los derechos humanos. Otro gesto que pone de manifiesto el nivel de amistad que se ha creado entre ambas es que los clone, que viven en una mansión en el condado de Berkshire, el mismo condado en el que está Windsor, estaban entre los invitados a Frogmore Power de los 600 invitados que acudieron a la recepción que ofreció la reina de Inglaterra en el castillo de Windsor con motivo de la boda de su nieto. Solo los 200 más cercanos, entre familiares y amigos, estaban invitados a la fiesta que esa misma noche ofreció el príncipe Carlos le conquistó a las millones de personas que estaban viendo la boda a través de sus pantallas en todo el mundo cuando llegó a la capilla de San Jorge de Windsor con un vestido midi de color amarillo de Stellan A pesar de tener su casa en Londres, la pareja planea pasar su verano en su propiedad en el Lauro Italia. Este segundo hogar será su base de operaciones para organizarse con sus mellizos, que cumplen un año el próximo 6 de junio. Van y vienen de Estados Unidos a Europa, pero todo está organizado en su casa italiana, revela por una segunda fuente. Pasarán tanto tiempo como puedan ahí, les encanta la zona,